女士的那种那种说法，就是说平安夜的宾馆总是都客满，大概是就是这样三重的意思。 <laughs> 对，然后呃，我当初看到说啊我的标题被选为书名的时候，也是非常非常开心。对，对，呃，那呃得奖了啊，那我想要就是感谢一下台台大配研社的，因为各个朋友在帮写的时候，那时候到请教他们一下，然后获得很多帮助。然后我在台整个大学四年，在台大科研社留下非常。 美好愉快的记忆，然后，呃，感谢评审， <laughs> 好，那大概就这样，谢谢大家。好的，接下来呢，我们。